الله العظيم العافية قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من القوارير قال رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله وممن معك قال خيركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة ya? Pak, ya saya nggak Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalamu ala surafil amyai mursalin Sayyidina wa Masyarakat desa keras bisa maju Nun Bapak Kepala Desa niku Rahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Keras, hari ini saya akan mewawancari Bapak Kepala Desa uh, uh, mengenai acara hari ini Sedekah Desa yang dilaksanakan di Sentana Agung. Untuk lanjutannya bagaimana kasihkan uh, eh, wawancara saya dengan Pak Kepala Desa, lanjut saja sekarang bertemu kepada Kepala Desa. Bapak-Bapak iya, masyarakat Desa Teras, tokoh masyarakat dan semua lembaga yang ada di Desa Keras. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa membuat acara yang begitu sangat sederhana di dalam tengah pertengahan musibah COVID-19 namun tidak mengurangi dan menjaga kesehatan masyarakat dan pemerintahan di Jakarta. Alhamdulillah dengan kesederhanaan ini banyak masyarakat kami yang berkumpul untuk mendukung kegiatan karena di sini perlu kita pahamkan masalah tapi sejarah sejarah bangsa di sehingga nanti menghormati sejarah sejarah itu kita tidak melupakan sejarah dan asal usul kita itulah nantinya kita lestarikan untuk kedepannya akan lebih semarak lagi dan gotong royong ada di akan tumbuh dengan sendiri dan sesuai dengan simbol yang kita tanamkan itu sini. Keras bersatu, bersih, sehat, aman, tentram, utamakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pasang.